皆さんこんにちはディニーチャイルドのキム・ヒョンテウェムと申します今回ピクシブ借りてディニーチャイルドチのイラストコンテストを開催することになりましたコンテスト期間は8月30日から10月14日まで約1ヶ月半私とグエムが審査員を務めます給金は大衆300万円 最優秀賞100万円など総額1000万円とかなり大きなコンテストになっています私たちはいつも日本の素敵な AC の方々の素晴らしい作品に触れ影響を受けて成長してきました今回のコンテストでは一つのテーマのもとって皆さんの素敵な作品をいただきイラストレーターを目指す方や アマチュアの方プロの方などと共有することでたくさんの方にとってインスピレーションに出会うチャンスとなるような場所そんな風にこのイラストイベントを皆さんと一緒に作り上げることができればと思っていますたくさんの工房を心待ちにしておりますよろしくお願いします